În seara asta este despre a amprenta. În dicționar, printre alte sensuri, este a marca profund. Pe mine m-a marcat profund povestea unui om, Vasile Adamescu se numește, care este orb, surd și mut. Poate că știi, uh, surzii lor le e foarte greu să fie, să vorbească și rămân muți pe viață. Ei bine, Vasile Adamescu a învățat să vorbească și o să-l auzi în, în, într-un filmuleț, ți-l pun în coment. Este fascinant. Uh, cred că așa cum și-a depășit limitele și cum uh, a devenit chiar profesor și poate să-i ajute pe orbi, surți și muți să fie ca el, uh, sculptează, desenează, uh, a scris o carte, cred că putem face și noi la fel de multe ca și el. Ceau!